ozona nango bayebi namoni kaza kinoise mpenza te biso tu tokotakoye kuna na nga biso toyebi na mbandana me tokoma ekenge mais parce que kinois je na ye ezali kaka kobenda kobotola katakata mama ezali mabe te gouvernement il faut esunga bato mais esungaka ba musicien te pourquoi ekosunga na profita ya université tozo bato malade to babimokisi ekosunga ba médecin te mpo na nini epe biso bapaster tangelanga gouvernement ata ozobela liwa bazoganga me moto ya théâtre bakei mbango bazwi ba prise en charge Allez, avion médical et vie ekei na bango. Mais les pasteurs qui prêchent, oh la botika mobulu, nzambe ya kosala ba pieds na biso. Ba sodo ba na front. Okay, eh, kofi olomide. Okay. Akolo rumba. Karnapa bakolo rumba tokei fere fere gola bakolo rumba tokei eh, vali pupa pe bakolo rumba tokei papa oyo nani ya depute oyo balongola nani eh, ba jean gubal bakolo rumba eh, tokei ba grand kale babetaki bakolo rumba ozomona bazali ebele ebele ebele bakolomba pourkui bazwaki moko na bango te maki ya boyokani meme jibe piane nzembo abeta bolone eza mama na rumba bolanda bolone nzembo abetela bolone wana mame ngai na afrike moto abeta miziki wana kaka oyekola na son wana kwa jibe aza te est-ce que oyebi roi ya prophétie ezali exhorter consoler exhorter consoler édifier eza trois ezali na eloko moko mosusu te prophétie ekopesa moto repentance te prophétie ekomene bato na vie internet te eloko ekomene moto na vie internet un ezali c'est la repentance joel chapitre 2 verset 17 à 18 mais lelo oyo ce sont les faux bango bamonaka kaka yo songolo namoni na mwasi mobali epuis na telefone ezali bamakiona bayokani na bamwana wana na moto wana babenga ba eske ntango abengaki botala mona video o video nde esukisa toki ntango obengi boye lakisa video bamoni mpe na mwasi bakangami na hotel tobomi meme sa bakofuta ye bambongo akoki mpe kondima kosesakrifie na mwasi mpe afuti ye basaki mpo baza ebele batali bango eske wana sika oyo mama ekoporte bana na nzambe nini ekodifie bana na nzambe nini omoni mosala wana mindele babenga yango vie métier ebanda kala eza ya lelo te bandeko ya sika yango eye bombeshel tv bombe sier tv eza bombe te eh?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 osabona na nzoto ya tan soki soki jean didie so tan junior abala yo te eh? mais likolo na yango lelo soki tosabone na bombechel tv Bokanjana pona nini? Eh! Eh! Baza mtima wapi? Bonjour balandi nyonso ya Bombe Shell TV. J'espère que vous allez bien. Glody Latunga au micro. Lelo na yambeli biso euh, mwana mboka moto balingaka mingi oyo babengi prophète John Ngefa oyo bino nyonso boyebi azalaka na vérité na monoko na ye azalaka kaka wana mpona kodefendre peuple congolais à qui je veux directement dire Bonjour mwana mboka papa John Bokasa. Bonjour maman Nzambe apambola yo. Amen. ata mbala liboso oyei me tokokontinue koya parce que nous ebima na kongo mikolo nyonso avant tobanda makambo tosambela nzambe tata natiki émission na maboko na yo pesa maman journaliste boya sujet science intelligence aloba euti epa na yo yawe atika te loboko na okoleza na kati na ye yawe totiki badiaspora na maboko na yo bango nde balesaka so basungaka biso maboko nde ezalaka tala batela bango bikisa bango mpe sunga bango na nkombo na yesu yo bana na biso bosukisa na biso na nkombo na tata mpe na mwana molimo mosantu amen amen mwana mboka tokoki baboni sante bo sante na congo bino botunaka mikolo nyonso yo mpo ozali congolaise ah. moyen toloba toloba yango eza te mais si nous vivons aujourd'hui dans la république de mandi congo c'est grâce à dieu yango eko tosambelaka mingi et nzambe atikaka biso bana na ye te eh, na bamipepe na bambonge tozovivre oyebi korona ekweyaki awa ah. eh, bato ebele mpe bazwaki yango bamisu mingi bakufi mais dieu a fait ce qu'il pouvait faire nous sommes dans la vie mosala ezoleka nde nini kolobela mpo na mboka mboka na biso kongo oyo oza verité oza bosolo na verité mama mosala ezoleka nazwi benemi ebele Ya solo. Nakanisi na na dossier moko awa na salo bena mokonzi ya mboka. Hmm. Ndeko moko oyo babenga revolutionnaire bakangaki ye na kati ya service ya sécurité asali mokolo moko balashaki ye naye kobimisa secret monene oyo bazoluka ngai na tatiana osango bakanga biso basala biso mabe oyo toyebi eloko te ah eh, epesamai mpasi mingi nazwaki ngai nazali de droit de l'homme azwaki me bato ya monisco me bato ya oni bayaki awa me bato ya droit de l'homme kendaki na exil donc kende exil naza kose reproche na nini qu'est-ce que j'ai fait pour aller en exil ma vérité nde ezali kobikisa mboka soki mabe moko elingi ekota bato na mpe bakobanga soki tosali boye Balobeli bakolobela kati na yango. Nous nous sommes comme Ezekiel 33 verset 7 comme les sentinelles du pays. Hein? Oyo tolobaka nde esalemaka. Oyo tolobaka nde nkolo asimbaka. Oyo tolobaka nde oyo bato bayokaka. Nous défendons notre la République démocratique du Congo qui n'a un pas et qui était. Alors bidongola miso bakoti bakenda bisika ya mabe ya molili po bakosala ngai mabe na journaliste otatia na osango na eloko tosali te mama ifo yeba na mboka oyo bato basali guerre babudi bato baboyi bato ebele bazali yango nakopesa etempoka nyamwisi mbusa nyamwisi oyebi mama beni bambusa nyamwisi basala na kongo ils sont là tranquillement bato badetruire ba mbongo ebele awa ba bima na prison ba kame sont tranquillement ba seigneur de guerre baza awa ba rubero oyi bato bona rubero boma bango na sede ko ils sont là tranquille siko bi bato kwa biso ata makila ngo yokanga ti okanga biso okoboma biso osala su mabe tosali nini non j'ai adresse au chef de l'état en tant que premier citoyen garant de la nation nous ne reprochons de rien article 69 epesi ye ndingisa comme commandant suprême mpe asimbi sécurité ya mboka biso tozali badéfenseur ya oyo tobengi yango ya badroit de l'homme epuis tozali susu basentinelle ezeka 33 verset 7 na mboka oyo tokondani bacoup d'état il faut tokende gendarme président par desune Ozo komona? Alors toyebi te tata mokonzi Nzambe na bolingo na ye tango dossier ezalaki kuna biso toyebaki te. Moto bokangaki abimi lokola Nzambe asimbaka mitema ya bato aye kobimisa yango libanda. Batindi ba preuve naza na yango bandi nini ezali ezali mokili mobimba. Eh ezali mokili mosala de quoi? Makila mosusu basimbaka yango te. Voilà. Hein? Galate 4 verset 16 elobi à cause de la vérité je suis devenu votre ennemi. Et tosali nini? qu'est-ce que nous avons fait du mal est-ce que na mwana congo je suis congolais est-ce que tosali coup d'état tokoti na makambo ya l'état qu'est-ce que sikoyo boza koreproche biso na nini qu'est-ce qu'on doit tosali oyebi dosie chebeya lelo ezotombuka oyebi alosimu kende moto abomaka ye 20 ans de prison major karine ça dit quoi boyebi sikoyo Likambo elekaki moto amaki Thomas Sakara Blaise Compaoré azwi 30 ans de prison hein ça dit quoi botika biso tranquille tokende exil mpo na nini boni bokanga biso boboma bino sasu mabe mpo na nini qu'est-ce qu'on a fait hein eloko nini bozo koreproche biso bongo boreproche biso botinda bajuge c'est un juge batinda plainte bajuge bazwa biso batuna biso mpe bayoka mosusu koloba na yango me kosala mayele ya molili mpo na kosala biso mabe oyo oh, tozobundela mboka oyo boboma lumbumba mboka echange bobomi mobutu mboka echange bobomi kabila lepere mboka echange bobomi shebe ya mboka echange omiro sisi mokeni mboka echange so bobomi ngala bokozwa yango eloko nini bokozwa bomitata no sango bokozwa nini tosali ya mabe nini oyo boza koreproche biso yango boni likambo oyo mama topesi yango epai na président ya république garant de la nation tata yoka soki mpe ayoki yango soki akobenga ngai john gefa nakolobela ye verité se verité parce que Ba bande oyo eleki partout partout ce monde entier te na monisco ti na bato ya droit de l'homme ti mokili mobima je crois na la présidence bamoni yango parce que likambo ya kokamwa bato basala eloko moko te bolingi baote bango vie inutilement Voilà, en tout cas, président de la République, son excellence, euh, M. Fatih Béton, moi, Namboka Yeyo, hein, euh, prophète John, Naza Komilela, Aza Kolela, Père de la famille. ba impression na yo bon impression na bango nga nalobi oyebi monde ya politique ya hmm. monde moko très glissant voilà terrain moko très glissant na monde oyo ya politique hmm. il faut ozala toujours sage et puis il faut ozala toujours éveillé voilà et puis prudent parce que la bible nous dit eloko moko clair Matthieu 10, verset 15 à 16. Soyez prudents comme les hommes. toyebi eloko elekaki na moseni kadima kadima alobi bamediocre alobi bakadima dégage tout cela na surprise na ngai na 50e année ya kabila namoni kadima mosengo akikolesa na kingakati suite nango ezalaki tobebi teke moto moko abomi to asali boye te pas nous n'avons pas les épreuves voilà. mais toyebaki lelo il n'est plus là hmm. mais kadina mosengo oyo abomu mais soki omoni badiscours na yo telemela régime en place azotelemela régime oyo ekendeki il faut koyeba mpe bato tu bakende na régime wana bamisu bazali kosala lelo bazali awa kokende mpa bango live parce que bango live bazali mondimi ya katholike nous ne refusons pas mais toboyi makambo mosusu eyelaka yango nsima eyela cardinal ambongo nsima toyebi kingakati ezali un petit pays dans un pays kingakati ezali lokola vatican okay. strasbourg oyokaka wana nombre bakilomètre carré na yango galaka to leke ngona munene strasbourg strasbourg eleki yango yango nano nakokoma mokolo moko te nabangaka banyoka nabangaka eh, balion bamesa bango bamiliki na bangandu parceke nayebelo nakokende te ata babengi ngai boye loba bakanga ngai basinga batia nga na coffre nakoma mais ngai moko mpe nakoma kuna te nayebi bitumbo na bunda mpo lelo oyo tata mokonzi wana ya kala mm. atika mosala akende kopema je suis parmi bato babunda mpo na verité wana nakokende kuna ndenge nini e eh, papa c'est ça voilà liwa ya départ oyo toyokaki détournement ya mbongo na ye en fait moi je voulais poser ceci est ce que gouvernement akoki ozwa bamesure te au cas où matanga ya artiste to ya motu moko boye oyo ayebani Pona nini bakendaka epai ya famille te? Merci, merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Okay. Gouvernement azwa azwa stratégie ya maman Olive. Tango maman Olive. Voilà. Moto abebaka na nyonso te. alingi kopambola libota wana akendeke mm. ye moko inde inde na vila oyebi mama nini osala mpona nini badirige mboko 18 ans baye miyibi na baescro na bacomportement ya bakinois ozona nango bayebi maman olive aza kinoise mpenza te biso tu tokota kote ye kuna na nga biso toyapi na mbandaka eh, mais tokoma ekenge mais parce que kinois je na ye ezali kaka kobenda kobotola katakata hmm. eh, elongi na comédie oyo nani katakatakataka o baobaoba dianza Non non non mokolo liya naza nani oyo azaka soutien na pembe nani wana euh, mobikisi mobikisi alakisa bato katakata eh, biloko mosusu yango mobikisi wana te katakata katakata na liya ti ozomona alors ça dit quoi mama ezali mabe te hmm. gouvernement il faut esunga bato mais esungaka ba musicien te pourquoi ekosunga na profite ya université tozo bato malade to babimukufi ekosunga ba médecin te mpo na nini epai biso bapaster tangelanga gouvernement ata ozobela liwa bazoganga mais moto ya théâtre bakei mbango bazwi ba prise en charge Allez, avion médical et vie ekei na bango. Mais les pasteurs qui prêchent, oh la botika mobulu, nzambe ya kosala ba pieds na biso. Ba sodo ba na front. Ba bénéficier gani. Ba fonctionnaires ba bénéficier gani. Kaka ba yango mboko to tika ba théâtre na musicien. Yango moni ete escroquerie konti na domaine na bango yimiko. Mais somo pe ezate ko liya mbongo. Mbongo somo ezate ba liya kamba ba ba takisi te. Okay. Ba kanga kanga ba njoto. na bana molimo mosusu bakangaka yango te bomonaka filme ya nigeria te filme ya nigeria balakisa bino te etangisa bino te baliaka yango te ezali kua mabe ezali makasi mpe na diference ya mpasi na mawa na somo mbongo lokola 25 000 dollars et puis ministre qui tape ça 15 000 ça fait 40 000 5 000 oyo bapesaki bango lisusu ya transport ça fait 45 000 bakaboni balisi tokotanga yango lisusu te et puis famille ya defa zero franc efa defa na papa te mama te bakufa hmm. moto abokola defa na noko na ye defa abandi kovanda awa na kiliki tokomosi awa epa oncle na ye na selembao defa atiki ndako te defa atiki eloko te mais soki mbongo wana bakangisi yango bakotika ata ndako moko mpo na monima na ye bato baya kotalaka na babiju atiki Bijou ya komonana nde ba katakata katakata hmm, ata abeti famille katakata oye koleka wana ozo komona mwana nga bakoteka ba bijou wana basombeli ta ndako moko basali to eloko moko mpo na defense tala maître gims auti kuna très reconnaissant oyebi apocalypse verset 14 verset 13 elobi les bonnes œuvres elondaka moto tika bakimi bamaître gims nzambe apambola bango aye na 50 000 apesi famille ya defao mbongo ba bénéfice yango yango wana posi ya reconnaissance ye nde amemaki defao amemaki maître dims na age ya 2 ans hmm. akende na poto e maître dims azalaki reconnaissant envers defao alokola papa na juna juna na ce sont des exemples à suivre mais oyo ya bino te botika na basaki kaka kolekaka na babiro bolingaka bato bakufa bamisia bakufa bozwaka bambongo bosala misala hmm. ah? kosunga peut-être ba artistes nalobi oyebi na Sénégal hmm. misele bango moko azali wana moto aleki na Sénégal aza te te te na Sénégal ayembaka ayembaka poa moko abana mike komonenani wana akomaki ministre ya culture okay. yusuno ozo komona ça dit quoi batika ba polémique wana et puis système oyo tokoloba mbala nsima ekosalema mpo bakotika te soki likambo ezwami babenga bafamille biologique ya moto songolo bango ma baketana ministère to epai gouverneur to alandi bango ndenge bamoni basalaka bapesi bango enveloppe okomona bamisusu babamba pantalon bamisusu babamba pantalon eloko bakabolaka kabola nayebi te mbongo ya kisi bapesaka te bango mpe bakosala cotisation ndenge maître gims na lekine basali bango bapesaka cotisation baliyaka nde na mbongo ya moto akufa Merci le chef wa parce que quand tozali ya après nzambe eza tshisekedi hein moto akosa bino te bolinga bolinga te moi je dis la vérité après dieu c'est lui hein parce que ye nde moto ala signature ya suka ça dit quoi le chef wa atalaki mitema ya bato ya boyokani ezali hein boyokani eza te ngai naleki ngai nazali boye ngai nabeti na kani oyo abeti boye amonaki boyokani eza te ngai nde grand mopao oh, ngai nde boye hmm. ngai nde fandobila eh, ah. ngai nde tigre ngai nde tigre o oh, ngai boye naleki bamisien nyonso oh. mais soki oleki misien nyonso mabe eza wana mais galate 6 verset 3 olobi si quelqu'un pense être quelqu'un sabisi yango moni mayele ya moko na mboka soki napesi moko na bango to mibale bakobomana olandi ngai bakobomana yo tala kaka kofi akei kozwa nini naye na nigeria polémique fali aye nayo asombaki polémique bakende ozomaki bato mobalaka polémique eloko soki bovandi na kati ya polémique eloko wana ebongaka te organise bos organise imikoa bos organise na bato na bino yango ye président amonaki abengi ye et pourtant maître gims abetaka musique ya rap na hip hop jamais maître gims abeta rumba congolaise nayoka miziki eza ta mbala moko te ozomona nalekela ye ba pourkui abénéficie yango ezali ete bamise congolais bazali koyokana te mpe bana bayokani moko te yango ye azwi yango mais mpo na nga le chef a décidé tokosala eloko moko te tala bapauvre papa oyo bakolowumba tokei eh, kofi olomide bakolo rumba karnapa bakolo rumba tokei fere gola bakolo rumba tokei valipupa mpe bakolo rumba tokei papa oyo nani ya depute oyo balongola nani bajean kubale bakolo rumba tokei bagrand kale babetaki bakolo rumba ozomona bazali ebele ebele ebele bakolo loba pourquoi bazuaki moko na bango te manque ya boyokani mpe baza na discipline te oyo ayebi oyo mokolo te oyo leki te bazaka potopoto na potopoto meme jb piane nzembo abeta bolone eza mama na rumba bolanda bolone nzambe abetela bolonia bolonia wana mame ngai na afrike moto abeta miziki wana kola na son wana kwa jibe aza te soki bolonia na lelo esilaka te soki biso bata mokili te toza bata nzambe mais soki ezobeta ta lelo bolona il faut ka biloko nzoto elinga ozomona eza na biso te mais il faut oyoka yango mais shida akozwa mpe eh, nini wana ya rumba hmm. pourquoi bazwi yango te ezali désorganisation boyokani eza te epuis nya pas lamour oyo aye akwati oyo aye akwati oyo aye akwati oyo aye azwi oyo azwi yango ekenda bango na lifobo et le chef a décidé quand le chef décide c'est fini On echange bien. Pasteur John nalandaki na TV et s'il vous plaît Pasteur John Ngefa nalandaki na TV ba policiers bakangi ba PD en fait ba PD bazalaki mutu moko afundi bango bazalaki à huis clos mais eloko esalaki nga pasi kozala PD eza choix ya mutu mais ndenge nini bino ba policiers boza censé ko protéger population mais kozwa ba PD wana ko déshabiller bango na miso ya bato ko humilier bango na miso ya bato non polisi asali mosala na ye oyebi kolongola bango bilamba mama yo me bakutani bango na kati mibali bazokosa nini basi ebele tozomona bango baba basi te so de pede deguise ebele ozomona awa ebele ozomona awa ce sont les hommes lokola pasi ya na mboka hmm. bazwi métier moko ya facile hmm. oki mais bana bato na bango bakota na basiance oyo balingaka euh, basiance oyo balingaka makambo wana sadiki wana mboka na biso loi ya makambo wana bapesi yango te parlement avote yango te hmm. na mboka lokola iran lokola inde soki bakuti yo va vous gorger ozomona na bamboka mosusu lokola eh, nani abweki yango mpenza na bamali na bamboka wana ifo baboma bakoboma bapays islamique eh, eh, bairan banani baboyi yango parce que eza grand péché liboso na nzambe l'abomination matthieu 24 verset 11 elobi yango ozo komona alors tokoloba nini lokola leta aboya eloko ifo totosa mibeko personne au-dessus de la loi Article 12 ya constitution elobi tout congolais sont ego devant la loi tango l'etat aboyi nzambe pe aboyi nzambe aboyi ba inceste nzambe aboyi bomo sexuel galate 5 verset 19 pourquoi pas respecter oza mobali tika na mobali oza mwasi tika na mwasi abuo bien mais loi wana na mboka na biso lelo esalemi te mpo na sikoyo badécourage Bairezi wana batu mabe wana esengeli na police asa système wana akata bango mabele te balataka soutien na ba chiffon voilà et puis bato batiaka ba plante biloko na ba biloko bino Sicile wana okoyeba te alors mpo na sikoyo soki olangi masango te te te sikoyo molimo ese ntango ozosimba ozokaka mabele oko mabele te bashifo ozomona yango omoni incident ya liboso te ba pasteur bazali trop spirituel moi je peux te dire ceci mai ya nzili wanzumu force nyonso ya bondoki ya magie ya basirene ya congo ya kinshasa ebali wana ntango oyo ozokende epai ya bato tunani nzambe te quand dieu donne la vision donne la provision koma eloko ya nzambe moto ya nzambe Nzambe alobi na biso oyo ye akangi moto akolobotola te. Comment Nzambe akangi mais sirène abotola bongo? Ça dit quoi? Ce sont bato oyo Nzambe asali na bango. Hein? Un vrai pasteur, ce n'est pas la première fois. Bato basimbi na nzili. Mais bayokaka te. C'est ça. Ils sont trop spirituels. Bazo na pasteur ni moke ba liboso na l'état. Mais l'état pekisa yango. Ce que moi je vais dire à l'état désormais. Donc on a mort d'homme plusieurs fois, bâti à barrière. bakama ya kobatisaka bato mosusu wana eza te mpo eprotege bato ozomona bamai mosusu ezali na awa na banda mai ekitaka bicakucaku ezali ya baka nobatisa bango kuna katolike azwaka mai atie na motu echangani katolike aboya badega oyo ozokomona epuis Pasteur yoka soni te yo pena moto na nzambe weya nzambe koma diable yako lokoto yake ezali kua oya na nzambe te totika distraction e nayebisa population congolaise nyonso efuse 426 mopepe peri papa reconnaissance population congolaise boyokaka te po tozwi incident boye mai mosusu bakoya mai soki polise ekuti pasteur wana il faut kokanga ye epuis kotraduire directement na tribunal Parce que ekobima ka mort d'homme. Et mort d'homme nyonso ezalaka condamnation, ezalaka condamné. Voilà, en parlant de faux pasteurs, nayebi te soki eza phénomène euh, bamama mbikudi bapapa mbikudi tokomi omona navandi kaka betelefone na ngai sone babengi nga bapesi dete ya famille na nga balobi naza na mbongo ya motu nayebi te profesi yango ezalaka kaka bongo uswat nasali mbeba mais en plein culte pendant oyo basali bazali balobi ke tomoni yo oza telle place osalaki Ya mibale ezali reparation na Nzambe. Ya misato la crainte de Dieu. Hein? Ya misato la sanctification. Hébreu 12 verset 14 ça laquelle personne peut voir. Voilà. Mais lelo yo ce sont les faux. Bango bamonaka kaka yo songolo namoni na mwasi na mobali et puis na téléphone ezali ba makiona bayokani na ba mwana wana na moto wana babenga ba eske ntango abengaki botala yango na video eh, o video nde sukisa hmm. toki ntango obengi boye lakisa video bamoni mpe na mwasi bakangami no te tobongi hmm. meme sa bakofuta ye bambongo akoki mpe kondima kosesakrifie na mwasi mpe afuti ye basi ya ndumba baza ebele batali bango eske wana sika oyo mama ekoporte bana na nzambe nini ekodifie bana na nzambe nini omoni mosala wana mindele babenga yango vieux métier ebanda kala eza ya lelo te misala oyo eyaka sika eloko ya sika ecclesia chapitre 1 verset 10 abi eloko ya sika eza te namoni yo hotel na chambre 26 me mama hotel chambre 26 eza mpasi ya loge me moto asali hotel na ye aluka mbongo tout cela obebisi réputation na hotel na exode 20 verset 16 tu ne porteras pas de faux témoignage avec ton projet est ce que est ce que oloni to bachrétien ya solo bakota lisusu kuna soki moto okolo te soki amemi yo na kati ya tribunal oza na baepreuve sadi kwa bazangi misala bible ezoyebisa biso na matie 24 verset 24 bafaux prophète ils feront des miracles ils séduiront même les élus de dieu et matie 25 Je vous annonce davantage. Soki okamati lisusu na 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 4 abi il y a parmi vous des faux prophètes et les faux pasteurs. Yesu azobisa biso ezalaki conscience na biso esala. Eh? Ye ayebaki kotala kaka mwana mwasi na mobali bakangani dra pembe. Eh? Badra mosusu mpe ezalaka rouge note, mosusu mpe ezalaka kakiti. Eh? 2 drap ya pembe batiaka mingi mpo na propriété hotel mingi batiaka drap ya pembe mpo na propriété oza komona 2 ya yebaki kotanga chambre na 23 ye amonaki bato bakufa na matali kabala te ye asakoli yango te ye prophète wana amonaki te ke ah mokonzi namoni ye na mboka soko coup d'état rate coup d'état esalema bobongama amonaki yango te ye ayebe kaka kotala kaka ah, botika biso biloko wana pampamba botika bato wana nga alingaka benga franci obengi ngai deba tovandi biblia omona ndenge okima est-ce que bozwa mpe temps ya soki moto collègue prophète agafe bozwa mpe temps obengi ese te moni koto akokanga nga ba telephone nazo kanga prophète ya nzambe ko ngai John Ngefo na yeba na ko ndima te awo yambo na telephone te parce que na ko zokisa na nzela atika parce que bizaleli na bino toyebi osali mabe na domaine ya bonzambi toza na badossier na bino mbala nsima mosusu bokontinue boye il faut todécourage bino toyebisa bino misala nini bosalaka bible elobi na matie 7 Mais c'est cette, vous les reconnaissez par leurs fruits, toyebi bango. Et apporter ni. Nalingaka oloba boye. Namoni na nzambe azalakisa ngai na centre moko ya baréfugié barebele bangi baya koboma bato l'état akoprotege bato wana na basoda yo omonaka kaka hotel yo omonaka kaka bakangami na dra yo Wana omoni ke ba prophetie moko ya pamba pamba ça n'a rien à voir. Bozo utiliser bato inutilement. Tala eloko elekaki na Zimbabwe na Afrique du Sud. Prophète Lukau okay. akosaka sebisaka bato. Akozwa Zimbabwe moko. Batie ye pe ezali ba makiona. Batie ye pe oyo na cercueil na ye batie madusu ezokende. Suka suka na ngoni. Tango police sud Soki ekangaki moto wana bakei na ye kosambisa ye azalaki zimbabwe abi ya biloko tosalaka eh, awa mpe ekomaka eh, bapasteur tu basalaka o oh, moto amoni o oh, moto atamboli lokuta bafutaka bango bambongo ba escro eh, soabi sikoyo napesa exemple aveugle amonaka te namoni namoni couleur nini yo chocolat ya aveugle abi couleur chocolat nini soki bino bokozala mayele wana te baescro monene ce sont les commerçants les fétichers Les marabouts qui ont entré dans l'église de Dieu pour faire du mal aux gens. Et Jean 10, 10, les volets viennent pour développer, gorger, pour détruire. Biso Angefa, nana tokufi te. Aujourd'hui, on va bien la biso d'acti. Mais le président Tshisekedi, il va nous protéger. Tokende te, mais tokotika te, kobimisa mabe, escroquerie. Nyonso ekomaka gouvernement. Ntango bato bakufa na nji, ezalaka gouvernement ntina bango bakufa na nji. Ntango bato baoteka na bapoto oyo eleki boye neti na bandale awa baliwa mpe ekoya na ba e, e, échauffement climatique donc otation oh, ekokweya kaka leta moto aboyi bango sadi kua bozoba oyo eza na biso mpe tozo koyeba éducation civique eza te mpe mayele eza na biso te bible elobi na biso na éphésiens 5 verset 14 toi qui dors réveille toi voilà nous sommes presque à la fin de notre émission juste deux questions Oui maman, bosambela mpo na bango parce que biso tomonaka bino boyebi yango mais bango mpe balekisi ntumba na ekobo baza kogere vie na bango te esilaki bazofingisa bango ya nzambe azomona mama sikoyo olobi ka stape wana otali bango me bato basukolaka bapisine omonaka babilamba balataka me bazalaka nini eza stetape eh, mwana mwasi boye na internet afandi atika bazolakisa yaka asala tomonaka yango ezaka stentapi wana omosu amitandi atikika nini na batelefone na bareseau sociaux azosala baecartement mo mabe oyo tozo komona yango ezaka bastentapi wana epuis bible ezobisa biso na matie 5 verset 28 oyo atali ta mwasi ya pamba kolula ya pamba to mobali ya pamba asala ekobo na ye ezaka ba statape eza nde to gérer bizaleli na biso makambo na biso et les femmes sont devenues très dangereux maintenant bokotula ebele parce que mobali soki ayebi yo bien te meme ayebi yo bien aza na doute na yo et puis ayebi te eloko ekoyela elobi kotula okototula ebele yango wana parce que mibali wana bino obika nsima mibali nzambe asali mwasi abikaka nsima mobali donc ba biloko bozo sala wana mibali bazo na confiance na bino ndenge ozomona eza ba danger danger na moko ezali parce il faut tomibatela biso mpe tozwaka na biloko wana bato bayaka kotakte bisonono nakotala yango mingi te nakotala yango te mpona koya na masumu wana eh, basi bayaka batantaka biso bautaka bapoto partout batantaka biso mai ntango toyebi ke eh, eh, kino mwa basi ya bogare Eh, ozomona sikoyo nani nakogere parce que eloko baninga bakwei lobi ngai mpe nakweya nango te tofingisa nzambe te je reste maintenant congo le seul moto azopesa valeur ya basali na nzambe na verité epuis nakotambola na bosolo sadi kua bao bakwei ngai naleki bango te ngai mpe nazala prudent parce que eloi mpe ekokwei na ngai ozomona eloko tu eleki tosenga bango ka pardon kolimbisa bango eh, basese eloko mosusu bapastere baza baotoprograme hmm. baza komikomisa bango moko eglise ekanga entreprise te ka soni kafuka kosoni kafuta di hmm. entreprise moko eleki entreprise eglise na mbongo ezali mpo ngai namonaka nde nasalaka perte epai ya nzambe epai na ngai ya mabonzi ata ya 5 dollars ekomaka te ata 10 dollars moto akopesa yango te eh, soki moto apesi 500 franc 1000 franc amemposi ah, mbongo ebele mm. après église nakoti na bino ndenge nabimisaka oyo ya ngai oyo ezali na poche eh, lokola oye kosala mosala oyebi bo bataka mosala nzangi pamba te papa azwa ata moeleko oyo omela mai so mbongo apesi ngai lelo kiti eza lelo hmm. mai na ngai oyo nakokende yango na ndako te ya transport te nakopesa bango bamusicien tofutaka bango makambo ebele mai opesi mosala ya nzambe mai po bible obi matie 10 verset 40 oyo yambi bino yambi ngai batala mosala ya nzambe maboko pamba te ngai Eglise ezali boutique te. Je souffre avec Nzambe na bandimi parce que na moto ya mbongo ya kosunga ngai aza te. Mais bango bazwi chance na ba machine na bango, na ba escroquerie na bango, na biloko bazo sala kati na bango bato ndenge balandaka ba mouvement batondi. Yango Bible ezobisa biso Jean 12 verset 43, ils aiment la gloire de Dieu, mais le monde que la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Une très belle émission. Opesa inga moi ba nini na nzoto. Walo pambola peuple ya Congo, bato bazotala biso. Polo oza na mosali na Nzambe. Ozo mona nini pona avenir ya Congo comme ça? Avenir avenir ya Congo ezali kaka Nzambe ye moko. Nakopesa mbote te na biso ba Congolais nyonso na ba Congolaises na ba peuples africains bo soutenir ngai na tata Nyosana. Notre vie est en danger. Hein? On n'a rien fait du mal. Oyo ba dossier moko ya molili bazoluka baboma biso basala biso mabe nakomi meme kobanga nakolonga baatasi de presse na ngai na ekipe na ngai fo botinda moto ya motema malamu azokoka botinda ngai mbongo nasomba bamikro parce que moto nyonso akoya nakoutilize mikro na bango bana facilité ya ndenge ebele mpe akobomanga ata babomi ngai bazwi ngai bote on peut utiliser les gens quand tu viens ici tokopesa yo mikro tokopesa yo aote ya sans fil bamikro ebele po boso boyeba pe ngefa azali awa mobundeli na bino se vie na biso ezali en danger toyebisi comité national international et j'adresse message na ngai na président de la république et garant de la nation oyo akosécurise biso ata na likambo oyo bazoreproche nga na tatiana na likambo nini et pourtant banyamwisi mbusa ils ont tué beaucoup de gens na rébellion ils sont tranquilles hein ils sont tranquilles pourquoi Bango wana minduki na basoda hein? bato basali badelika barubero bango oyo na rcd goma akomaki vice président ya république awa makila ezali ebele malisi bagénéraux bacolone bazali awa iso tranquille bozobanga bango sikoyo bino bango boma ngai soda te munduki te na na pouvoir te na gouvernement te na pauvre journaliste tatana ozango oyo tata oyo Abimisi dossier oyo libanda. C'est très dangereux. Ozo tuna nga na exil, na okende exil wapi? Hein? Na na mboka na nga nazo bundela mboka na ngai. Mose de mtu akendaki exil te. Mosengo akendaki exil te. Mose Yechu akendaki exil te. Hein? Donc bino obangaka nde bato mosusu hein? na ngai diaspora nsima na ngai attention diaspora nsima na ngai emor na ngai to mabe na ngai ekoki kobouge mboka oyo yango nayebisi président ya république naza na likambo soki bozo reproche ngai me boluka bajuge batinda ngai convocation nakende bajuge baloba na ngai eloko bazo reproche ngai no baservice wana ozoyoka oyo toyebi baservice ya molili oyo ya mabe oyo esala bato mabe ebele moi je fait quoi soki bobomi ngai bokozwa nini ya grâce au chef de l'état chef de l'etat ozali papa ozali na mwasi na bana namoni bakoli oza na responsable ya famille mpe ya république lokola nga naza chef spirituel naza na mwasi na bana na mpe na bato ebele basima na ngai yo oyeba likambo oyo oyo bangi basala ngai na tata na mabe tosali nini oza koreproche biso na nini so bakoreproche to quelque chose tobongisa te mpo na honneur ya congo mpo na tobundela congo Mosapi moko, chef de l'Etat, president de la Republique, garant de la nation, garant de l'institution, ekoki kolongola nsini na mutu te. Hein? Mosapi pe moko kolongola mpoti na miso te, il faut mibale po esukola yango. Nzambe apambola yo, nayebi eloko ya kolobaka lisusu te, parce que na mena osula na yo, nazali na kobanga parce que nayebi yo te. Na tokota na elobi na oui oui maman ozali mwana, je ne sais pas meme cameraman na yo nayebi te. Okay. Eh, nazali na confiance na ete Nzambe ye moko abunda, asunga avec Ah, en tout cas Shinona merci pour ces belles images en tout cas Nzambe apambola yango na mosala osala chinois ya noir eh? ah, chinois eh, noir face nyonso chinois mais noir chinois noir namoni banda lelo ah congo infiltration awana mpe moto yo ayebi biso ah congo yo esika john ngefa azokufela wana esika makambo yango yango oyo